皆さんこんにちはえー、千葉県は浦安市からやってまいりました希望と申しますえー、私たちは、えー、知的障害を持つ仲間を中心にそれを支える家族メンバーともに活動しておりますえ下は5歳から上は20代までえ元気いっぱい踊りたいと思いますので声援のほどよろしくお願いします希望2019 が空切った祭りだよ千葉に泣く子を響かせろそりゃ思いを込めてやそ安の空は高く見上げろ我らの舞では縮みだ